the top when you score against a former side. Meanwhile, Real Madrid are trying to get back in the lead. It's almost took them a matter of seconds. Suma ya tres goles. Hoy todavía le va a conocer más gente. Rodrigo, Vinicius, Vinicius la tiene, Vinicius. ¡Gol! ¡Gol! Sabiendo que, que tienes pocos minutos, que no es fácil. Cuidado con ese arranque ahora por la izquierda. Se va metiendo, se va metiendo. ¡Gol! Modric, great ball, Rodrigo. arrives with a flourish. Oh, brilliant, brilliant. They can't stop him. They're trying to pull him. Nothing will stop him. Rodrigo escalonado Asensio. Que bien Rodrigo, sigue Rodrigo, todavía Rodrigo para buscar el disparo. Rodrigo finalmente sobre Tony Cross que la va. Maybe he hasn't either. Lovely ball out to Rodrigo. Rodrigo gets the ball and cuts him back to Karim Benzema. Rodrigo, clever, goes on the outside, Fighting it Benzema! How on earth did that not go in? It's Carvajal's cross. before the half-time break, Real Madrid double their lead. Nice touch from him, and it's put away by Rodrigo. And there was one last chance, and Real Madrid have taken it. Rodrigo in the cross, Benzema! And Benzema gets what may well be the winning goal, three minutes from normal time. Rodrigo, there it is! Rodrigo Goes set up superbly by myself. Towards Benzema. And smuggled in! And Real Madrid do Rodrigo. Lucas hacia Rodrigo Goer. Rodrigo se va moviendo. Rodrigo. El primero es el Madrid, el tercero el Rayo. Qué gran acción ahí. Rodrigo done well to hold on. Play instead towards Rodrigo. Oh, Keeps touch. it in play brilliantly, wow. lays it off to Benzema. There's a real chance here if Benzema can get his shot away. Little back to Carvajal. And there's an absolutely superb goal. Benzema for Vinicius Junior and then turned home wonderfully. Lucas Vázquez, pica la pelota Lucas para Rodrigo. Rodrigo centro para Lucas. Lucas Dani Gómez. Con Dani Gómez y eh, Melero, que va a ser eh, eh padre. Eh, vemos. Rodrigo, still Rodrigo, and almost eh, penalty again. Well, this time it's a definite penalty. This is Rodrigo. What a brilliant burst of pace by Rodrigo. Benzema takes it. resonance. He's there again. He just can't stop scoring. little bit uh, uh, Rodrigo deja de camino el primero, también el segundo, quiere más Rodrigo. El equipo blanco, salir en contra, golpe con Rodrigo, qué bien, ha dejado sentado a Gorosabel. haciéndole el lío a Cristiano, Valor interior, Rodrigo en el área, Rodrigo con Vini, Rodrigo de primeras, ¡gol! stick of the action and creates a goal. Rodrigo. Chamonix over top Rodrigo. Rodrigo finishes. eso nos permite tomar la temperatura del partido. Rodrigo, nada por aquí, nada por allá. Que finda! Modric, otra finda, otro mago para meter el centro. White. Rodrigo inside of him here. Oh, Rodrigo's full of tricks animally, does brilliantly to find Rodrigo. Rodrigo goes down, penalty. Rodrigo, Benzema. Come off for Oh, lovely back healer from Rodrigo, Benzema. Vinicius la cambia toda para Rodrigo, ahí está el peligro del Real Madrid, qué buen balón para Álava. Álava dentro del área, el golpeo complicado, aparece en el choque ataque cubo, le gana la opción Rodrigo, Rodrigo que aguanta, lo busca ahora por dentro como agua. Es una barbaridad de puntos, ojo, ojo, en el área, Rodrigo recorta, Rodrigo otro recorte, Rodrigo Gamavica, Rodrigo, Rodrigo. Para encender al Bernabéu en estos minutos finales. Qué locura, ha hecho un gesto. Bueno, entonces Bernabéu, pelota para Vinicio, Vinicio que se va, Vinicio que escala, Marquinhos que la saca. Rodrigo, Rodrigo done well, drives the shot instead of the cross. Rodrigo la pincha, Rodrigo, uh, penalti. Penalti clarísimo, si es que no había salido. que bien ha tocado el balón con la cabeza Rodrigo para... Long diagonal from Tony Kroos for Rodrigo. Sea capaz, o que sea capaz de, no dejarle correr al Madrid. Cuidado con ese balón. Le la pierna Marcos Alonso y evita la salida. Ha metido el pie Rodrigo, choca como Para el Levante, que la va a necesitar Cordero Vega también. Eh, toda la suerte. Rodrigo. Pero para meter el balón a Rodrigo. Este convence más Rodrigo. Otro. Rodrigo can run at the back line. He's beyond Cruz effortlessly. Ese balón ajustó al palo Miguel Oyarzabal, corre a Rodrigo. 69 minutos para 70, 2-0. Corre ahora Jovi. El Atlético de Madrid, la recuperación ha sido de Rodrigo. Por cierto, quien quiera ver a este de, de Asensio, ¿no? Que no haya encontrado... Rodrigo. And Vinicius has gone Rodrigo, levántate, le está diciendo el colegiado. ¡Rodrigo! A la repera por fuera. Qué potencia de Rodrigo y la caída de Vinicius dentro de área. Vinicius Junior. Free kick is given. It's Rodrigo. It's Alignac. Rodrigo. Superb. Brilliantly Superb. Lifted up towards Rodrigo. And headed over the top by Karim Benzema. Rodrigo. Ira Rodrigo Goes. The Bernabeu. Every contest, challenge contested. Benzema's header. It's not far away. Good control from Rodrigo, but Rodrigo stolen it, and Benzema's here.